Apa, Ibai Alzaganaz, mugiko EH Bilduko kidea. Joandan, azarroaren hogeta zazpien osoko bilkura euki gendun eta bertan gai desberdinei buruz eztabaidatu eta erabaki ekartzeko aukera euki gendun. Besteak beste, kreditu aldaketa pare bat onartu gendu zen, hau batez, euretako bat, olentzeron etxeagaz lotute da edau, ba, bizi dugun egoera bertako bizitak beste erabatera eh, egin behar izango direlako, eta horretarako tablet batzuk erosi behar izan ziren, hori kreditu aldaketa bat izan zen, hamar mil euro ingurukoa, eta beste kreditu aldaketa bat, ba, mungia indartzen bezala ezagutu den pakete horregaz lotute gongo zen, horren barruen badakizue, ostalari merkatari eta zerbitzuen establezimenduei eta enpresa txikieri laguntzak emoteko hainbat neurri jaso zirela, Ba, bueno, bertatik eh, erabilibarik geratu zen dirue, laguntza lerro barri baten erabiliko da eta horretarako kreditu aldaketa hau egin behar izan zen. Horrez gain, urriko osoko bilkuran bai bake epaia eta haren ordezkoa onartu egin ziren, baina ordezkoak eh, uko egin zeuen, beraz, soin azaroko osoko bilkura honetan beste ordezko bat boskatu behar izan gendun, eta hube hau batez onartu egin Eta bestalde batetik, eta mungin ohitura danales, badakizue urrengo abenduaren iruen Euskararen egune ospatzen dela, eta horren barruen, ba, mungian Euskara sariek banatzen direla, kasu honetan Euskara batzordeak ba, proposamen batzuk egiten dauz e, Euskara sari hori nori emon edo ikusteko, eta osoko bilkurak ba, berretzi behar dago aurten proposamena Josu Torre eta Mikel entzuntzan omenez emotea izenda sari hori eta holan onartu zan hau batez. Eta beste gai batzun artean, atxe bildutik proposamen pare bat helarazi gendu zen, lehengo gazun batzordean, eta bueno, gure asmoa zan proposamen horren ganean ba, ikustea akordioren horren batera altzeko aukerarik egongo bazan, edo zer. Bi proposamenak norabide bardinean edo arrazoi bardinetan oinarritute ba, lusatu gendu zen baina e, eh, bideratute joan dire bi erakunde eh, desbardineri Azken batean proposatzen gendun esan bizi dugu egoera honen aurrean eta ba, ikusite udaletatik pandemia honek zeharka eragin dauzen hainbat, hainbat, hainbat eta hainbat e, gora berei aurre egiteko ba, aurre ikusten ziren hainbat gaztu hartu behar izan dugu zela geure gain ba, adala garbiketa zerbitzuek e, zabaltzen edo langileen telelana bideratzen eta orokorrean ba, baliabideak jartzen behar izan lekuetan guzti honeri gehitu eskero diru bilketan egondan eta egongo dan beraka da, ba, ba bueno, azken baten ikusten dugune da, udalek finantziazioa behar dugula egoera honeri aurre egin alizeteko, finantziazioa eta baliabideak azken baten. Eta hori lortzeko asmoz, bi eskaera egiten gendu zen bat, Eusko Jaurlaritzari bideratute, kasu honetan, Eusko Jaurlaritzak sortu deien funts bat udaletara era honetako baliabideak bideratzeko eskatuz, eta beste alde batetik, Europar batasunetik, ba, oneri hain zuzen be, aurre egiteko bebai, Europar batasuneko kide diren estatu desbarrenetara bideratuko diren funtsetatik, ba, Eusko Jaurlaritzak hortik jasoko dauen diruko puru bat, sati bat behintzet, zuzenean udaletara bideratu, bideratu deila ba, egoera honeri aurre egin alizeteko. Kasu honetan guk eh, diru horren eguneko getamarra aipatzen gendun udaletara bideratzea. Eta beste eskaera edo proposamena bideratute egonda bizkaiko foru aldun dire. Kasu honetan badakizue ogasunetik biltzen da dirutik kopuru bat udaletara mm, berbidaltzen dala. Kopuru horren aurrikuspenak urte bukaeran egiten dire, urrengo urtera begire, Eta, ba, urten gertatu dana da, igez egindako aurre ikuspenak, martxoan, ba, pandemia etorri danean, mm, hankasgora geratu direla. Gero horrek urtean zean, zehar doitzen joan izen dire eta bir kalkulatzen joan izen dire, eta ba, aldundiek dagoeneko iragarri zeuen urteko azken hilabetetarako bere momentuen egindako aurre ikuspenetik euneko eh, hogei bat murriztuko zala e, diru hori. Beraz, udaletatik itzuli beharko gendule euneko hogei bat. Urrien Euskal Finantza Kontseiluek kalkulatu zeuen murte bukaera arte diru bilketak jauziko zirela euneko amairu koma bat. Kosamen honetan eskatzen gendune esan euneko hogeiko referentzie erabili beharrean, euneko amairuko mairukoa erabiltzea. Osoko bilkuran bertan, EAJak bere irakurketa egin zeuen gure proposamenarekiko, eta, bueno, ba, estatos bat, irakurketa guztiz desbardine egiten dabe, eta estatos bat. Eta bai EAJak eta, eta bai IPSek, eseskoa boskatu zerean gure proposamenaren aurrean, zibika kaso honetan abstenidu egin zan, eta ba, bai EH Bildu eta bai Elkarrekin Podemosek bakarrik babestu gendu zenez bi proposamenok, ba, ziren e, onartu egin zen. Bukatzeko, azkenean bertan bera geratu zen beste mozino bat, aurreko hileetan be, berba egin dugu zelan leukarizeko eskolan aterpe baten eskean ibili zen diren patioa eguralditxarra be erabili alizeteko, eta ba, leukarizeko eskolako guraso, gurasoek, mozino proposanen bat, elaraz izoskuen talde politiko guztiei, bai EH Bildu Elkarrekin Podemos eta Zibikak erabaki gendun hori plenora erbatea, ez da bai datu alizeteko, baina eh, azkenean, azkeneko momentuen, mozin hori erretiratue izen zan, ba, Eusko Jaurlaritzak iragarri deuelako diru laguntza lerro bat olako arazoei aurre egin alizeteko Beraz, ez da egun batetik bestera konponduko, baina epe laburrean laukarizeko eskolako arazo hori konponbidean jarriko dala emoten dagoenez, pagamos ba, azkenean bertan bera geratu zen.